clarté, que s'éveille sous son aile l'allégresse et la beauté. Plus de haine sur la terre, que renaisse le bonheur. Tous les hommes sont des frères quand la joie unit les cœurs. Peuple des cités lointaines qui rayonnent chaque soir. Sentez-vous vos âmes pleines d'un ardent et noble espoir Luttez-vous pour la justice, êtes-vous déjà vainqueur Ah, qu'un hymne retentisse à vos cœurs, mais